2012 იანვარს ვიყავი მეორე სვენაში და საცხა პორის 10 წუთს იმან უკვე მოხდა ეს. მივდიოდით, მუშაობდით ბურღის დროს ჩამეიშალას და მოყევიჩი ეს. დაგვეყარა ნახშირი და ასე რომ თქვა ნევი მარხთორი ადამიანის. დიაგნოზი მაქვს მე 12 მალა გადახილი. პრობლემა ფეხების ქვედა კიდურის. რაც ორი წელიწად მქონდა კაი კონალობა, რაც ხას გქვია ამასთან შედარებით, კაი იყოს. რაც ხას უნებოდი აკეთებს ყველაფერს. ეს ერთი წელიწადი არის უკვე ძალიან ძალიან ხელი მომიჭირეს და სხვა ფიქრი არაფერი არ აქვს. ერთადერთი მაგ ჩემი კონალობის და რანაირადაც ვიღავი ჯამთელი და ჩემო ჯახს ხედავდი ისე მინდა რომ მივხედი. მეუბნები ამას და ზემოდანო ამნაირი კითხვა მომცეს. რომ შედეგი არ არის და ციფრებს ხედავენ. მე ნაკდათ არ მაინტერესებს ციფრები, მე მაინტერესებს ჩემი ძებნა. მე ვიტე ზემოდან ვიცხა არის და დამელაბარაკოს რომ მე ხმა ვერ მივაწვდენ ვერანაირად. მეუბნები შენ ჩათ, მე სად უნდა ჩავიდე? ხო მაგაზე ვარ დამოკიდებული იგი იმიტომ რომ არაფერი არ მაქვს ხო სხვა გასაქცევი რომ მქონდეს მე ერთ კაპიკს არ გამოვარტყმებდი იმას ჩემი სახსრები და ის რომ მქონდეს იმიტომ რომ მე ჩემ დას და დედაჩემს და იმის არ არ მივიდოდი და არ ვახორწნიებდი იმიტომ მე საშუალება რომ მქონდეს და გასაქცევი მქონდეს სადმე წევით ახა იგიც არ მინდა რომ ისინი გაღიზიანდნენ და სულ ასე რომ ვთქვა იმათ რომ უფრო ფეხებზე დავიკიდო. ჩემთან არევინ არ მოდის, რომ შემეკითხო რა გინდა და რა გჭირდება ასე. 2014-ში არაფერი არ მოხდა. ისეთი კურნალობა, რომელიც მე მჭირდება. ერთადერთი მიკეთებდა მასაჟი, რომელიც ეს კი არის სხვაში წვეთი ჩემთვის. დღეს დღეობით, დღეს დღეობით. დამინიშნა 700 ლარი. 700 ლარი. 750 ლარი. 750 ლარი და ხო, მე ისეც უნდა ვჭამო. და კურნალობასაც უნდა მივხედო, რომელიც მე 300 ლარის. ეს 300 ლარის პამპერსი მე რაფერიცი ეკონომიურად რო ვიხმარ, მე ისე ვჭირდება. თავიდან 500 გთავაზობდნენ თვეში ამ მარტიდან და 500 ლარს და თელი ამბები მქონდა თელი არა ჩუბი და რა ვიცი ეს ჩემი ძმაც კი იმდენად გამწარდა რომ ჩავეყარეთ ეზოში ეტლით ჩავიდა ესე როგორც მოხვედით დიდი გზით ისე შახტამდე რომ ნუ როგო როგო მიმეტებთ სიკვდილისთვის რომ რა ასეთნაირად გამოვიდა და ავიდნენ მე 750 წელი ეს წელიწადი გაგრძელდება ასე თვიურის დახმარება ამიტომ წელიწადის მერე კომისია განიხილავს კიდე და მერე ან დაგვინიშნავენ და ან მოგვიხსნიან. ჩავყავარ დიშვილს და დას. ამგეს ჩავყავარ მეზობლებს, ჩავყავარ კიდე ბიჭებს, თუ დამჭირდება მოხმარება და იქნება სახში, იმგეს ჩავყავარ. ოღონდ ჭირდება მუდმივი მკურნალობა, მუდმივი რეაბილიტაცია და მუდმივი დატვირთვა. რომ რამე შედეგს მივაღწიოთ, მაგრამ მარტიდან ასეთ კომისია შეიქმნება, კომისია განიხილავს, იქ კომისიაში არის ექიმი, შახტის ექიმი არის, რომელიც საერთოდ პაციენტი არც უნდა ხია და სამედიცინო მხარეს წვითავს ის. შეგრძნება მაინც რომ მოუვიდეს. ამას ბლოცულობ და ამას ვიძახით იქ და ჩვენ გვინდა რომ ფეხზე დადგეს. არ გვაინტერესებს ხო მეტი რაფერი, მაგრამ ფეისბუქის გვერდზეც გავაკეთეთ ეს სურათები დადებით ხალხს ვთხოვეთ რომ ამე დახმარება გაეწიათ ყველას თავისი პრობლემა აქვს ერთ ერთადერთი ადამიანი არის რომელმაც იმ თხიდან რა ვარც გავაკეთე იგი იმ თხიდან ეს რომ რაღაცა 1 საათს 10 ნახევარში გადვარიცხავს იმ 50-დან და ერთი არის ტყიბულელი რომელიც ის ჩატვინაც ის э, ერთი სიტყვა და ორი სიტყვა რო გეიმეტა და იგი ის იმდა გამომკითხა ხო იგიც რაღაცა ის ნიშნავს ჩემ ნენა ფიგაკი არჩქარო სეგება და ისიც არის უკრაინის დამსახურება და ისე მდგომარეობის დროს და მიდი და არ მე ნენა და არ დაეხმარო რომ მოხდეს